pagpalang na naman po sa inyong lahat, mga ka-OA ko, ka once again. Diba? Sabi ko, start with a big smile. Yan. Ngayon naman po ang ating subject ay pagluluto pa rin. Try ulit natin magluto ng nilagang baboy. Diba? So, don't fail to watch. Like and share and subscribe for more ulam na local na gawa ni Mr. OA. tayo ng baboy. Yan. Nagit kalahating kilo. Ayan, nakita nyo, kumukulo na. Nilagyan natin siya ng sibuyas at saka paminta at asin para lumasa. So, ayan, kumukulo. May kita nyo, nagbuyo. Alisin natin yung dugo para hindi mapait. Okay, wait lang. Okay, ayan. So, alisin natin siya, yung dugo. Ayan. Para hindi kumait, sumarap siya, di ba? So inalis talaga natin yung mga dead blood. No? Yan paikot. Alisin natin lahat sila. Ayan. Okay. Ayan. Alis na ulit. So, tatakpan ulit natin. Pwede lang pakuluan ng limang butsa, no? ng mga ilang minuto. So nakasunod natin apoy. Ayan, ayan mga ka, once again, ano? So hintayin-hintayin lang tayo ng mga ilang minuto. Pag lumambot na, ayan, saka natin asan pa kayo mga gulay. So ito po ang sangkap ng ating nilaga. Meron tayong uh, mais na isang buo, natin natin sa apat. Lagyan din natin ng green, uh, ano ba tawag rito? Baguio beans, pechay, repolyo, patatas. Tapos mami, lalagyan din natin ang saging na saba. So, nandun pa yung saba. Okay. So, yan yung ating ilalagay mamaya pag lumambot na siya. No? Para mas masarap at mas malasa. Okay mga ka, once again. So, wait lang. Kayo na ang humusga. Natin yung patatas at saka mais para lumasa ang sabaw. Oh. So, nilagyan natin na isang slice, isang peraso na ang sibuyas. Ayan. Sino ang ating pork and beef. Yan. May halo siyang baka yung sabaw niya, yung kanyang karnehan. Kaya mas masarap. Baka at baboy. Pero mas marami siyempre yung baka para mas malasa. Kaya po. Hintayin na natin siyang kumulo at lumambot ulit. Okay. Ayan, lalaking ng buto ng baka. Saktong-sakto ang sabaw. Higop ng sabaw. Yeah. So, ayan yung uh, patatas. No? Lagyan natin yung baboy para mas dumami. No? Hmm. Sarap kasi yung sabaw ng baka. Okay? Ito din tayo mamaya-maya. Paglagay naman ng mga pang final touch. Okay? Thank you. Po, talagyan natin ng pampasarap. May wagang. Ayan, nilagyan natin ulit yan. Para lalong sumarat. Ayan. Haluin natin. Wow, umihiwalay na talaga ang buto oh. sa laman. Tignan natin ang sabaw. Ayos! Ah, Konti na lang. Yan, habang ating pinapatulog. So, ayan. Aluin natin ulit. So, asagyan. Para ilasap mo sa ilalim. Is Lagay ko na yung gulay. Ngayon ko lang na video. Nakalimutan ko yan lang ng ano, ketchay. Ayan. Repolyo. At saka yung Baguio beans. Ayan. So yan, sa ibabaw lang naman sila. Tayo lang natin ng isang mild na yan. At saka saging, no? Nilagyan natin saging para masarap ang sabaw. Talagang wow, mapapabaw ka. So tikman natin kung ano ulit. Sarap, grabe. Todo na to. Talagang mapapasipol ka sa sarap. Ayan, hintay mo natin uh, kumulo talaga siya para humalo yung lasa niya talaga sa ilalim. So nakatapit sa naman siya para fresh yung gulay. Pagkulo kulo niyan, saka natin papatayin, no? Grabe, sabaw lang ulam na. Mga ka once again o mga ka OA na nanonood ngayon. Sabaw lang ulam na. Wala ka nang hahanapin pa. Grabe talaga. Ang lupit po talaga. Kaya no. Lalo na pag natikman yung mga utak nito, nako. Talagang mangalay ang mga tuhod mo. Bukas di ka na makapaglakad. Ayan. Ayan po, very, very, very, very, very nice. Ayan. Ah, para makita nyo kung gaano siya kasarap habang siya kumukulo. yan lakas natin ng konti para makita nyo yung tunay na kulo at sarap. Ayan to mga ka. Once again, no? Yan naman po ang ating homemade nilagang baka with pork. Yan. So, combination ng dalawang klase, ano? Pero mas lamang yung baka kalahati kasi. One-fourth lang yung baboy, no? para lang madagdagan ng laman kasi halos buto-buto siya, no? Ayan po. Maka once again, no? Hingaan natin ng konti ang apoy. Maya-maya lang at ating Yeah. Ha. Yung serve natin mamaya, no? para matikman natin kung talagang wow, mapapawa ka sa sabaw, no? sa paulit, ulit tikman natin. Parang uh, hindi nakakasawa tikman yung sabaw. Hmm. Grabe. Sobra na to. Todo na. Uh, parami tayo ng kanin nito. Okay. So, hintayin na natin maluto. Serve natin mamaya, no? Tatakpan muna natin mga ka-OA. Ayan, patayin natin para palamigin at namin isa-serve na natin ang totoong tunay na nilagang baka with pork.